көк алма алып кел деп ана мені дүкенге жіберді барсам қызыл сары және жасыл алманы ғана көрдім сатушыға көк алма бар ма деп едім бар деді де маған жасыл алманы өлшеп берді неге қазақ тілінде кейбір заттардың түсін жасыл бола тұра көк дейміз осыған қатысты екі теория бар біріншісі көк деп табиғат жаратқанда айтады мысалы көк шөп көк алма ал жасыл деп адам қолымен жасалған дүниені айтады жасыл жейде жасыл дәптер бірақ бұл теорияны дұрыс деп айта алмаймыз себебі көк деп адам қолынан шыққан заттарды айтамыз мысалы көк сандық көк шапан сондықтан ми қыртыстарын шайқап жіберетін екінші теорияға назар салыңыз адамдар түстерді бірден ажырата алмаған барлық адамзатты айтам ежелгі жазбаларға назар аударсақ адамдар бірінші жарық пен қараңғыны артынан қызыл көк және басқа түстерді ажырата бастайды гомер өзінің одиссеясында теңізді қызыл шараптың түсімен салыстырған көптеген зерттеулерге сенетін болсақ ертеректе адамдар шынымен де көк пен жасыл түстерді ажырата алмаған